मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन तलाक कानून का पहला मामला सेंधवा में दर्ज कर लिया गया है जी हाँ यह प्रदेश का पहला प्रकरण है इसकी डिटेल्स इस प्रकार है तीन तलाक कानून अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश का पहला प्रकरण सेंधवा में दर्ज किया गया पुलिस ने महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है शुक्रवार को पटेल कॉलोनी निवासी आसमा पिता आशिक मंसूरी ने शिकायत दर्ज करवाई कि सेंधवा के मैकेनिक नगर निवासी माहिन पिता कलीम मंसूरी सेंधवा से उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी दोनों में प्रेम प्रसंग के बाद 14 अप्रैल 2019 को वह माता पिता को बिना बताए माहिन के साथ चली गई थी माता पिता ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस कारण 15 अप्रैल को पुलिस को बयान देने के बाद वे दोनों राजपुर में पति पत्नी के रूप में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे कुछ दिन बाद माहिन सेंधवा स्थित खुद के घर उसे लाया और उसने माता पिता से रुपये लाने की मांग करके उसे पीटा दो दिन बाद फिर राजपुर ले गया वहाँ भी पीटा और बदनाम करने की धमकी दी चौबीस जुलाई को मारपीट कर माँ को राजपुर बुलाया फिर बोला कि आसमा को नहीं रहना चाहता और तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया शुक्रवार को पुलिस ने मुस्लिम महिलाएं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम दो के तहत केस दर्ज कर लिया Sendhwa S D O P T